Tot neix d'una col·laboració de fa 5 anys o 6 anys que ja vam fer, que era un primer eh, intent de sumar el màxim nombre de disciplines al voltant d'un fi, que és molt clar i molt concret, que és el, aconseguir la màxima bellesa. Es tradueix en un sopar que té projeccions sobre la taula i quatre pantalles que l'envolten. Aquest, aquesta taula té un sistema de so molt especial, que et permet sentir el so venint des dels plats, però també envoltant. I també des de dalt. Però això no és més que sistema sonor. Lo important és l'orquestra que nosaltres tenim. I el que estem fent és el primer que necessitem és dotar de contingut intel·lectual i conceptual als plats, de tal manera que organitzem el sopar amb 12 actes, que són 12 plats, que cada un explica una història que tot ell va organitzat eh, en format de llibret. De fet, el que pretenem és una mica unir el que podria ser la meva aportació dins de la meva experiència laboral, diríem, i artística, que és el món més aviat venint de l'òpera i el món de la gastronomia, juntar-los amb algú que podríem dir que fos la festa de matrimoni, en certa manera, de l'òpera i la gastronomia. Arribar a aquest plantejament de la tècnica, de la implicació de la cuina amb diferents arts d'avantguarda per arribar també al vincle amb l'emoció. També pretenem fer un homenatge a Batel, saps? A François Batel era un personatge del segle XVII que feia ja grans trobar, o sigui, gran, gran, gran juntes d'arts i disciplines artístiques diferents per aconseguir aquest mateix fi que nosaltres pretenem i alhora també com ho feia Wagner, no? una mica, Wagner pretenia fer l'art total eh, dins de l'òpera, no? i l'òpera s'entén com a tal, jo crec que a l'òpera li faltava la gastronomia, però no es tracta d'una cacauets al públic, sinó de realment juntar-nos de veritat, i això és el que estem pretenent. Before all music, there is silence. When I come on the stage or when a violinist comes on the stage and the people are applauding, and then there is this moment of silence. And there suddenly, suddenly there is music and tension and rhythm. Cada idea, cada intenció, cada, cada sentiment que volem expressar, cada acte té un sentiment eh, o una emoció que volem descriure molt clara, això ens ha forçat a obrir la la llista d'ingredients de què disposa cada un d'aquests actes a altres creadors. Altres creadors que vol dir pensadors, poetes, inclús científics, compositors. Crec que és com una obligació per part nostra fer-ho aquí i també m'han oferit a l'Arts Santa Mònica per fer una exposició que crec que tot plegat s'ha conjugat molt bé per poder també democratitzar una cosa perquè no es consideri mai una història tan elitista, sinó que sigui, pugui ser viscut per tots els ciutadans. No?